Да на левую кнопку мыши. Ну, левую кнопку мыши, а вращать чем? Берешь, насаживаешь на ось и вращаешь. <laughs> Я тебя уебал. Оу. Какие странные тропические фрукты здесь растут. Чё ты? Чё это? Это, это чё? Меня стреляли? Мне плохо! Мне, мне плохо! Мне заебись! Где? Что это за место? А! За что? Я тебя нихуя не... А? Нон компредо, мискузи, нон ком... Блядь! Привет, Сири! Как будет на бандитском, я нихуя не понимаю! На немецком языке я нихуя не понимаю, будет ich verstehe nicht. Ich блядь! Какого хуя? немецкий! Я сказал бандитский! Инфантиниц, блядь, ты меня понял? Инфантиниц! Инфантиниц! Это толкаем его в парашу. А когда он очухается, мы ему скажем, твое место возле параши. Идеальное преступление. Натя толкан вместо вишенки. Я несу большую коробку, кстати. Теперь давай смотреть, как этот глиномец выйдет оттуда. А что я делаю? Где я? <laughs> Добро пожаловать, сука. Твое место возле параши. Блюдки. Свинь. Да, блядь! нахуй отсюда, <laughs> блядь! В смысле ты открыл? А? Где твои сиськи? Вот, ты так лучше выглядишь. Как будто мы тебя не доставали с дна океана. Ребята, а! вижу, только кидать твое пузо. А! Кирилл, проверь сейчас. А! Шлюха. Друг друга. След! Параноик, заткни, спокойно помоем. <laughs> Кто, блядь, здесь без прокладки ходил? суки! Что? Ой, блядь. Еще и след! В туалете, в туалете. Какой свина-то папа там, блядь? Поубиваю нахуй. Я, блядь, 6 часов в этой а игре убираюсь, нахуй. Не закрывается, не закрывается.